我们说 CAR T 治疗呢，它可以很有效的去清除癌细胞或者它靶向的异常细胞，但是呢，这个治疗方法呢也存在它的风险以及副作用。譬如说，在我们早期去从患者的血液中去提取淋巴细胞的过程当中呢，就可能存在无法去提取有活性的、可以去改造的 T 淋巴细胞，因为 CAR T 治疗的一个受众的群体呀，就是难治的、容易反复发作的。 经过我们之前的常规治疗啊、免疫治疗啊、化疗啊等等一系列治疗无效的患者，那么这些患者在经过前面这些常规治疗的过程当中，可能他的淋巴细胞的活性啊就受到了一定程度的损伤，包括有一些淋巴细胞的白血病本身，这些患者的淋巴细胞的状态就不是很好，就不太适合进行进一步的这样一个基因的改造。 另外呢，还有一些可能性呢，比如说，我们确实也制备出来了这样合格的可以扩增的 CAR T 的一个细胞，但是回收回去了之后呢，它并没有起到很好的效果，甚至有一些细胞呢没有有效的扩增起来，起到一个去清除癌细胞的一个功能和作用，这是第二种可能性。第三种可能性呢，就是确实把 CAR T 回输到患者的体内呢。 它也能够很好的去识别这种癌细胞或者异常细胞身上的抗原，进行定向清除的作用。然而，这个作用呢，并不是特别的持续，没有达到一个持续扩增去清除癌细胞的一个功能。于是呢，只是起到了一过性的作用，这样一次治疗呢，就失去了它一键清零的一个效果。了解更多医学科普知识，请您关注我。